हुआ ये कुछ समझा नहीं यार चिकन हुआ कि नहीं हुआ क्या करे एक्शन मार देगा मैं तो क्या काय का इंतजार करें हम लोग